Bueno, mi nombre es Ebu Jamé. Vengo aquí, casi estoy familiarizado con el Club de Feina. Em dic Núria i estic aquí al Club de la Feina perquè m'he quedat a l'atur i llavors estic fent cursos i estic en el Club de la Feina per allà si puc trobar alguna cosa. Pues doncs aquí a la granja venim i eh, tenim unes aules en el qual ens donen uns cursos, sigui de, de, de reconeixement de les rets, sigui d'anglès, vull dir, tenim unes, uns ventalls molt oberts a fer activitats que, que a fora ens costarien bastants diners i aquí dintre, per sort, gràcies a l'Ajuntament i als col·laboradors, ens doncs ho fem gratuïtament. el club nos ha facilitado de verdad la posibilidad de acceder en los equipos de informaciones y eso eh, no es bastante para nosotros porque buscamos algo que no hemos eh, encontrado aún, pero es bastante. Sabemos que desde aquí podemos conseguir eh, la vía para l'empleo futuro. Sí, hi ha un recolzament molt important per a persones que ens ajuden moltíssim i estan a sobre nostra i a més a més està aixecant la moral perquè sempre diuen endavant, que venga, que podreu, que segur que d'aquí traureu alguna cosa, eh, insistiu, veniu cada dia, vull dir, hi ha un recolzament per part de l'equip que és fantàstic. A partir de eso me estoy planteado siempre a buscar el curso que va con mi perfil. És una insistència cada dia, cada dia. Ara has de ser tu la persona que vinguis aquí i facis la tasca. I si tens algun dubte, tens les persones que recolzen que t'ajuden a, a buscar la informació o t'ajuden a ampliar el teu camp de visió, que a vegades és molt petit. Bueno, eh, yo recomendaré a amigos que usan aquest servicio para para tener más acceso en, el mercado laboral. Eh, tener más contactos y estar abierto y preparado al mercado laboral. si estàs en un grup de gent, a les redes socials i estàs buscant feina, doncs jo potser mirant la meva feina puc trobar el meu company que digui ostres, mira, tu et dediques a la construcció, doncs mira, aquí demanen gent per la construcció, que, eh, que vingués aquí perquè el grup de gent que fas és molt positiu i a més a més que t'aixeca la moral actualment.